Йоо. Идэх гэтэл эсвэл эхлэн мэдгүй. Гэтэл би байна. Йоо. 20 мянга 20 Бүгдний цайн дээр баяртай цай уун өдрийн холн дээр халуун бишгий идэн орой холн дээр халаасан цөвөн идэн гэтээ энэ нүлэн гэсэн үг биш юм хүмүүс намайг өдөн кид гэж боддог гэтээ би зүгээр халаас үл холдог манай надад 50 төгрөндөө городог тэр нь аваад авах байсыг ганц ходог хүмүүс намайг хоолдуулаа гэдэг ягаад тоолддог гэж болохгүй гэж дууж байгаа надад зөв хүн байхгүй байсан ч би хотыг ангста байх бодно гэтээ энэ хотог байна гэсэн үг биш зүгээр хоол дуулах нь буруу биш л гэж хэлгээд байсан байсан Өглөөний цайн дээр баяжтай цай уун өдрийн хоолн дээр халуун бишхи идэн орой хоолн дээр халаасан цөвөн идэн гэтээ энэ нөлөнгөсөн үг биш юм. Өглөөний цайн дээр баяжтай цай уун өдрийн хоолн дээр халуун бишхи идэн орой хоолн дээр халаасан цөвөн идэн гэтээ энэ нөлөнгөсөн үг биш юм. хүмүүс юм болов би биэндээ муулан муулаас хүмүүс хэцүү замыг туулна би биний дэвж байх ёстой уулна би энэ асуудыг зогсоохгүй ш туулна ёо зохролт болно. Yeah, yeah. Хичээлээ хий агандуу. Ингиж хийхгүй дууг. Хүн юу хийн өөрийнхөө дур юмэг олон өнцгөөс харж сур. Гэтэ мэдээ шүүмжлэл байж л тааран зүг бол тэрийг хүлээж аавна. Гэтэ мэдээ шүүмжлэл байж л тааран зүг бол тэрийг хүлээж аавна. Өглөөний цайн дээр баяжтай цай уун өдрийн хоолн дээр халуун бишгий идэн орой хоолн дээр халаасан цөвөн идэн гэтээ энэ нөлөн гэсэн үг биш юм. Өглөөний цайн дээр баяжтай цай уун өдрийн хоолн дээр халуун бишгий идэн орой хоолн дээр халаасан цөвөн идэн гэтээ энэ нөлөн гэсэн үг биш юм. Йоо. Идэх стил эсвэл эрхлэн битгүй ээ. Гэтэл би байна. Йоо. Сисигэ дараарай. 설명 yeah yeah yo